Ha <laughs> ha. że jest na nami Io to čisto sam I mi te svi pobavio Če imaš kaj za me Svi še te más. brezna, ja. Zunaj pa burja že pokna zapira, to je zdaj te dni. In še se bo nadaljevalo,